Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, je ne vous cacherai pas ma frustration et sûrement votre déception aussi puisque j'ai pu échanger là-dessus euh, avec vous euh, soit dans le jeu soit sur Discord suite au mail du patch note qui est tombé. Alors j'ai attendu un maximum voir si on avait des infos complémentaires mais non. Mais hier, on a reçu un mail du système qui s'appelait mise à jour 1.0.28. Bon, pourquoi la déception et la frustration Car il ne parle pas du KVK saison 3 dedans, mais je vous rappelle que lors de certains KVK euh, précédents, il n'en parlait pas non plus et c'est arrivé euh, comme une fleur comme ça. Donc on peut encore espérer, sachant que déjà vous le voyez, ce patch, ce gros patch de 3 heures, la 1.028 qui va s'appeler la saison joviale. On n'a pas encore de screens euh, qui sont disponibles sur le Facebook de Rock comme ils le font d'habitude. Là je ne sais pas pourquoi ils tardent à les mettre sera déployé le 10 décembre à 6h UTC, donc 7h heure euh, France métropolitaine. Donc on est sur du standard, ça va durer 3 heures, donc de 7 à 10 h En termes de temps, on est sur du standard. Et normalement, si on est sur du standard, ça devrait même durer 4 heures. La dernière fois, ça a même duré 4 h 30 Donc euh, là, normalement, après ce gros patch, on devrait J'espère avoir le pré-KVK qui va se déclencher. S'il n'est pas déclenché avant déjà, si on n'a pas d'informations avant, car normalement, je vous rappelle qu'avant le lancement du KVK, il y a toujours quelques jours avant une annonce qui se fait. Alors, j'ai bien regardé ce matin le gant hein, il n'y en a nulle part. Donc on a d'habitude une annonce qui se fait. Là, pour l'instant, on n'a toujours rien. On va bien voir comment ça se passe. En revanche, cette mage, elle a quand même, elle apporte des choses intéressantes. Déjà, on voit tous les événements de Noël. Alors c'est ça normalement d'habitude, ils font euh, le le patchlog aussi, ils en mettent aussi un sur euh, leur Facebook. Si vous avez jamais été voir, n'hésitez pas à aller voir les patchlogs logs euh, précédents. Je vous mets en lien en haut de cette vidéo en suggestion la vidéo que j'ai faite sur le patchlog 1027 où justement on a un lien sur le Facebook de, de, Lilith où on voit les screens et, les images. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne pour rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche je vous rappelle notre objectif de 2000 abonnés. On avance super bien et je vous en remercie. Et surtout, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Alors, poursuivons sur la 1.028 saison joviale. Déjà, le titre, il est discutable, mais c'est pas grave. Ils disent disponible deux semaines après la mise à jour c'est il s'avance un petit peu sur deux semaines parce que c'est un petit peu enfin le délai est faux, c'est un petit peu plus court que ça. En général, les premiers events arrivent 11-12 jours après parce que le 10 ça tombe un mardi et les events tombent le lundi suite au patch. Donc on gagne normalement un jour. Donc préparation au réveillon de Noël. Donc ça va être classique. Comme vous l'avez vu euh, dans euh, la vidéo euh, sur les packs que je vous ai vu, qui, que je vous ai faites sur les packs event que je vous ai faites, je vous mets une nouvelle fois le lien en suggestion en de cette vidéo. On l'a vu, il y a une cyclicité dans les packs et donc là, on va être sur un event et donc dans les events, on va être très probablement sur un event où il va y avoir une deuxième file à débloquer pour 7000 gemmes. Donc ça donne la physiologie de l'event et donc ça indique que ça va être des épreuves d'événements qui risquent d'être individuelles. puisque quand il y a une deuxième file comme ça, c'est des épreuves individuelles et pas des épreuves collectives comme on vient de l'avoir euh, pour euh, Sunsgiving, des épreuves d'alliance. Donc, on va avoir décoré notre sapin, etc. Très probablement, on va avoir une sculpture de ville qui va être un sapin, c'est même sûr, comme l'année dernière. On récupère le puzzle œil vif et main habile. Vous le savez, j'adore les puzzles. À chaque fois qu'ils en sortent un, je vous fais une vidéo tuto, mais, j'aime beaucoup Steven. Il, est vraiment, euh, certains le trouvent vraiment complètement naze. Moi, je l'aime vraiment. Il, est, il est simple. Ça permet d'avoir facilement des gemmes, franchement. On peut avoir jusqu'à 3000 gemmes si on fait 3 premières places on peut dire qu'on peut viser euh, un top 10 assez facilement. Donc on peut se retrouver entre 500 et 3000 gemmes sur l'event en 3 jours, enfin en 4 jours parce qu'il dure 4 jours. C'est vraiment ultra simple pour tout le monde. Moi je conseille de le faire un minimum pour euh, à chaque fois, même si vous aimez pas, forcez-vous. C'est vraiment simple d'obtenir des sculptures et de, sculptures, pardon, des gemmes sur cet event. C'est vraiment bien et c'est assez simple. Suivez euh, le tuto que je vous fais comme à chaque fois et vous verrez, ça passe tout seul. Je vous en ferai un d'ailleurs quand celui-là sera disponible. Moi, j'adore ça. Donc, donc à part ça, un vif, un etc. Voleur et honté, donc on va avoir euh, du kill à faire, c'est cool, c'est avec des cadeaux, j'espère que euh, les, items qu'on récupérera euh, seront, seront sympas, on le sera malheureusement comme il n'y a pas de capture pour le moment, on le sera qu'au moment où on aura les j'espère que ça sera bien. deux événements de nouvel an, donc là ils nous font un pack où ils cumulent directement les deux events, ils ont raison, hein, ça fait gagner du temps dans les patchs et ça nous fait du, du down de serveur moins long. Événement de nouvel an, que cette année soit belle. Trois semaines après mise à jour classique, bon, ok. On va avoir encore un pack à ce moment-là. On va avoir des éliminations, spectacle pyrotechnique. Bon, ok. J'espère que ça va être euh, sympa en termes des votes parce que là, ils disent pas grand-chose. La seule chose qui est vraiment top et qu'on peut noter là, c'est euh, évidemment la faillite de la boutique. Alors moi, la faillite de la boutique, je vous le conseille toujours. C'est vraiment euh, le bon plan. Après, il faut optimiser quand vous prenez les items. Je vous en ferai une vidéo quand elle va apparaître, la faillite. Vous montrez moi comment comment je cadence euh, l'achat euh, de la boutique sur, euh, pour essayer de, de, downgrade le prix, de diminuer le prix des items qui m'intéressent. Et course contre le temps, tuer les barbares aussi vite que possible et imprégner leur cœur de terreur. On l'a déjà eu cet event, on l'a eu une fois à ma connaissance lorsque j'ai eu, j'étais en KVK d'ailleurs, en KVK saison 2. C'est un événement qui est, vraiment sympa, moi j'ai beaucoup aimé. En revanche, il faut vraiment, euh, avoir un TP ou quelques TP de ville parce qu'il va falloir se TP ou sinon il faut être patient pour bouger ses troupes parce que la stratégie euh, consiste aussi à se déplacer dans une zone où il y a une grosse densité de barbares et une faible densité de joueurs. Donc euh, il faut vraiment euh, se et se mettre au bon endroit et le faire à la bonne heure pour avoir euh, des beaux packs de barbares. Parce que je crois qu'on a 9 minutes au départ et puis on peut ravoir 5 fois une minute. C'était comme ça, il me semble, la dernière fois. Donc ça fait un event un petit peu moins d'un quart d'heure pour tuer un max de barbares. on pourra aussi en faire une vidéo parce que c'est un event qui est sympa et il y a un petit peu de stratégie à avoir pour, pour bien performer et bien se classer. Donc 3, amélioration du système d'immigration. Enfin, ils l'ont dit, si vous avez raté cette vidéo, je vous mets une nouvelle fois le lien en haut de cette vidéo sur le Dell Sweetbacks. Il l'avait dit et on en avait parlé euh, dans cette vidéo, donc que sur le mois de décembre, ils allaient améliorer le système d'immigration et c'est enfin fait. C'est bien ça parce que ce qu'ils ont annoncé, ils le déploient sur, sous un délai qui est vraiment rapide. Ils l'ont dit il y a un mois, c'était euh, les retours des développeurs du début du mois de novembre, le 3 novembre si je dis pas de bêtises. Et là on se retrouve le 4 décembre et c'est déjà implémenté dans une future mise à jour qui sera déployée le 10. Donc c'est vraiment bien que ce temps soit vraiment court. Là-dessus on peut les féliciter. Donc euh, depuis le système d'immigration est très populaire, qui baisse le prix du magasin à 600 000 Franchement, ils auraient pu encore faire un effort et le baisser à 400 ou 500 000, ça aurait été un peu, euh, un peu plus, plus crédible et plus facile. 600 000, c'est déjà bien. Ça fait que tous les 4 passeports, on en, tous les 4 passeports achetés, on peut en acheter euh, un supplémentaire. Donc euh, c'est vraiment bien, c'est une bonne opération pour nous tous. Le fait que les gouverneurs avec une puissance inférieure à 35 millions ont maintenant besoin de moins de pages de passeport, alors il faut voir combien. C'était déjà pas trop élevé, ça allait. Moi, sur mon reroll, qui est mon reroll le plus élevé, il est à 25 millions sur euh, mon compte principal, Patatou, évidemment. Euh, avec euh, les, je suis un tout petit peu en dessous des 75 millions, donc ça me coûte 45 pages, donc je rentre pas dans cette catégorie-là. Mais pour mon reroll le plus élevé, qui est à 25 millions aujourd'hui, pour enfin 24 millions 900, pour 24 millions 900, donc juste en dessous de 25, ça me coûtait 6 passeports. S'il diminue, c'est vraiment bien. Même si 6 passeports, ça allait parce que j'avais à peu près 6 millions de points d'alliance, donc par le magasin d'Alliance, je peux acheter, mais c'est bien qu'il le diminue. Il devrait vraiment euh, faire une diminution qui, qui va crescendo, c'est-à-dire en dessous de 10 millions, ça devrait être gratuit euh, de migrer de mon point de vue. Mais, euh, mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue, mais c'est déjà bien qu'ils aillent dans ce sens-là. Euh, la puissance d'un roi. Et il va falloir là-dessus que de patch en patch, il diminue à chaque fois la barrière, qu'on passe de 35 à 40, etc., etc. Parce que le niveau des joueurs, le niveau général monte aussi. Donc il faut vraiment que eux, leurs leur euh, règles de diminution euh, évoluent avec la puissance des joueurs. La puissance d'un royaume est désormais calculée sur la puissance combinée des 300 gouverneurs et non plus le top 100. Ça, c'est des questions qu'on me posait souvent. Euh, ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas posé, mais on me l'a posé comment était calculé euh, le matchmaking euh, des serveurs, le top 32, etc. Et j'avais déjà répondu parce que ça avait été décrit dans un patch log de Lilith, il l'avait dit. C'était le top 100, ils prennent le top 100 d'un royaume et les 100 plus hauts niveau d'un royaume, et eh ben en fonction de ça, les 100 gouverneurs le plus haut, le cumul de leur puissance, vous êtes dans le top 100 ou pas. Là, on passe aux 300, c'est vraiment bien parce qu'encore une fois, le niveau des serveurs des joueurs augmente et ce n'est pas forcément le top 100 qui augmente le plus, il peut avoir un effet élastique et donc entre le 100 et le 300, même le 100, le 200 et le 1000, ça augmente fortement. Donc il est sûr qu'un royaume qui a 300 joueurs à 50 millions est plus puissant qu'un royaume qui a 100 joueurs à 100 millions et donc tout et de, que le reste sera inférieur à 10 millions. Ça c'est une évidence, et on a des serveurs qui sont dans cette, euh, dans cette physionomie-là, ce qui fait que certains d'entre vous, euh, et encore ce matin, on m'a envoyé un screen euh, sur le matchmaking, comment il était fait pour le KVK, certains d'entre vous constatent encore des inégalités lorsqu'ils arrivent en KVK avec d'autres serveurs. C'est en raison dû à ça, dû à ce calcul qui est fait pour le top 100 et le top 300. Donc ça, c'est comme une indication qui peut encore nous laisser espérer le KVK, la saison 3 pour le 10 décembre. Puisque ils n'ont pas de vrais intérêts à le faire maintenant, euh, modification, si ce n'est pour lancer la nouvelle saison du KVK. Donc j'espère que ça va être le cas et donc on va bientôt euh, pouvoir euh, voir si ce matchmaking est plus performant. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée de partir sur le 300 et à la rigueur il devrait vraiment faire le cumul de tout le serveur en entier, ça serait vraiment beaucoup plus simple. Alors je pense qu'ils ne le font pas peut-être pour des réseaux techniques mais ça serait beaucoup plus cohérent de prendre tous les gouverneurs actifs, je dis bien actifs, hein, tous ceux qui se sont logués depuis euh, moins d'une semaine par exemple, lorsqu'on fait le matchmaking, on les prend en compte, ça serait bien. Parce que si on les prend tous, évidemment on aurait des joueurs mort et là ça serait un petit peu embêtant. Donc de prendre vraiment euh, tous les joueurs actifs, euh, ça serait intéressant. Ils sont capables de le faire hein, puisqu'ils sont capables de nous dire qui est actif et qui ne l'est pas pour nos alliances. Pour finir, là ça c'est vraiment inutile. les royaumes du top 32 peuvent choisir un gouverneur avec plus de 25 millions de puissance euh, par, par mois. Mais franchement, un par mois déjà, c'est n'importe quoi. Un gouverneur chaque mois, franchement, ça sert à rien. Ils auraient dû mettre, de, choisir quelque chose de cohérent, 10 gouverneurs, euh, un, un, de plus de, 50 millions et 10 euh, de moins de, d'entre 25 et 50 millions, c'est plus cohérent. Un gouverneur ne va vraiment rien changer pour ses serveurs. Même un gouverneur à 1 milliard de puissance, ça reste un joueur qui a 5 fils seulement, 5 fils de T5 et 10 commandants légendaires pour, euh, pour aller en binôme avec ses fils de troupes de T5. Donc vraiment, il y a zéro utilité à cette mage. Alors, il l'avait dit encore une fois dans leur dev feedbacks, qu'ils allaient euh, réfléchir à une optimisation. Celle-là, franchement, elle sert à rien. il Faut vraiment qu'ils revoient leur copie. C'est strictement inutile. Je pense que les joueurs du top 32 doivent vraiment être déçus et voir certains en colère de cette optimisation. Il Faut vraiment que l'élite euh, s'améliore là-dessus et face à un autre système qui permette euh, à, ces, royaumes du top 32 de se renouveler aussi parce que c'est pas un joueur à plus de 25 millions qui va changer quelque chose. Finissons avec les autres changements. Lors du tombeau d'Osiris, on peut appuyer sur l'icône. Bon, pour moi, c'est strictement inutile. Dans le vol événement, les événements du type seront désormais regroupés. Inutile. Sous paramètres, les gouverneurs. Voilà, celle-là, on l'attendait. J'en avais parlé encore euh, suite au patch en disant qu'elle était absente. Suite, sous paramètres, les gouverneurs peuvent maintenant choisir d'afficher ou de masquer leur pseudo lors de l'envoi de cadeaux d'alliance. C'est sur cette option-là que je vous dis que sur les packs Nouveau Monde, ça va acheter en masse et ça va acheter de manière camouflée, c'est évident. J'en parlais parce que, en plus, hier, euh, un abonné me demandait sur Discord, me disait Tu vas migrer et tu nous en parles pas. Non, euh, je n'ai pas prévu de migrer pour le moment. Et cette info vient euh, de certains de mes guildmates, car j'ai acheté des packs Nouveau Monde. Faut savoir que quand on a un haut niveau de puissance, on peut pas, avec un seul pack full Nouveau Monde, c'est 25 passeports. Moi, c'est déjà 45 passeports pour migrer. Donc, sur un mois, je ne peux pas migrer euh, en une fois. Il faut que j'étale ça sur deux mois minimum. Sachant que financièrement, la façon la plus optimisée d'acheter les passeports, c'est d'acheter les trois premiers packs sur plusieurs mois. Donc, évidemment, régulièrement, j'achète des packs Nouveau Monde pour pas être dépourvu le moment venu si je veux migrer. Donc, effectivement, j'en achète régulièrement. Et chaque fois que j'en achète, c'est la même chose tout le monde pense que je vais migrer. Non, pas, j'ai pas prévu de migrer pour le moment. Et ce n'est pas parce que j'achète des packs que je vais migrer. Donc cette option-là, rien que pour ça déjà, elle est confortable. Moi-même, on va arrêter de m'embêter avec ça. Et il y a un grand nombre de joueurs qui, eux, euh, ont envie de migrer et n'ont pas envie euh, de se faire remarquer. Donc souvent, ils déguident, ils achètent euh, des, packs Nouveau Monde et Air Guild. Mais, là, ils vont pouvoir le faire en, restant dans l'Alliance et en cachant leur nom. Je trouve ça vraiment intéressant. Je je vois pas d'autre intérêt à part pour les packs Nouveau Monde hein, de, cacher son nom dans les achats. Donc, euh, le refond de tous les effets sonores comme d'habitude. Alors ça, les effets sonores, ils les refondent à toutes les, les matchs. Je sais pas ce qu'ils ont avec euh, le son. Ils doivent avoir euh, un orchestre symphonique à occuper. Donc, ils refont à chaque fois tous les sons. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas, mais bon, si ça les amuse. Et la liste des persos est maintenant triée par puissance du personnage. Ok, et on a fini. Donc voilà, c'est dommage, on n'a pas encore les visuels, sinon euh, je vous les aurais montrés, bien évidemment. Moi, je trouve que cette match, est, elle est intéressante, elle est sympa, elle apporte pas mal euh, de choses euh, de d'event déjà. Elle apporte des petites optimisations qui sont intéressantes. On va voir, on va voir comment ça se passe dans les faits. L'event du contre la monte avec les barbares, par exemple, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu et que moi, je trouve vraiment intéressant. Donc, on va bien voir comment ça se passe et si c'est bien implémenté et surtout on verra si euh, on a effectivement à présent euh, le KVK qui se déclenche le 10 décembre suite à ce patch. Moi je l'espère, je le souhaite, je sais aussi que vous, vous le souhaitez. On va bien voir, on va croiser les doigts pour ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Je vous rappelle notre objectif de 2000 abonnés pour janvier. On est bien parti, faut qu'on continue comme ça. Je vous remercie, je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.